Guys, aku Daniel and welcome to The Skate So, pada hari ni, vlog pada kali ini Aku nak buat Aktiviti aku Apa aktiviti harian aku Daily routine aku dekat rumah So, ya kita tengah uh, Menghadapi uh, Lockdown PKP kan MCO so untuk kita keluar sangat terhad dan petang ni aku ada jogging so aku akan insyaAllah aku akan ikut sikit-sikit lah dan aku akan masukkan klip dalam vlog ni so yeah enjoy so kalau korang boleh nampak takat ni aku baru siap satu je so ada lagi 10 konten yang aku kena siapkan ini semua storytelling tak masuk vlog vlog on the spot aku plan lah kucing aku tengah sakit uh, Oyen kalau kau tahu Oyen dia tengah sakit dia baru lepas gaduh dengan kucing luar and macam mana aku nak cakap ya dia sakit sekarang ni luka dekat bagi mulut aku sekarang nak cari dia so let's go kita cari dia so guys aku ada kelas um, maybe dia akan start dalam aku rasa dia start dalam pukul Ten twenty, Eh tak, no Now is uh, eleven, So Maybe dia akan start eleven twenty. macam tu lah So sekarang kita lagi cari Ozin Macam aku cakap tadi Kita nak cari Ozin Let's go Progress Ada okey so as you guys can see agak kurang lah semalam selagi teruk lah so tadi korang boleh nampakkan ogin kan dia macam mana dia tak sihat lah so aku plan vlog ni Aku nak buat jogging Nak pergi jogging tu dan Aku sombatlah benda-benda yang Yang aku buat hari ni Tapi Aku tak tahu apa lagi aku nak buat sekarang ni sejak lagi ada kelas sejak lagi ada kelas Lepas kelas kita jumpa balik So ya yeah. So guys aku baru je settle apa uh, Online class um, Geografi And aku tak tahu sekarang apa yang aku nak buat So aku rasa kita terus go through dengan aktiviti kita petang ni So now aku nak take some nap Sebab sekarang dah pukul 12 lebih Ngantuk, ngantuk, ngantuk So <tsk> ya yeah. Jumpa korang petang ni Aku tidur sebenarnya Tapi tak tidur I don't know why Tapi aku tidur lah jumpa korang petang ni ya. Okay guys. Sekarang is now pukul 2 and sekarang aku nak vacuum sikit studio aku dan aku tak boleh tidur. Tadi baru aku selesai tengok satu movie, Inspectable Matrix. Uh, so tanpa melengahkan masa jom let's go kita vacuum. saya tak perfect lah but it's okay untuk sementara so yeah aku memang sangat penat dan aku rasa now wait lah sekarang pukul uh, sekarang is uh, ah, 2.13 and I think I'm gonna to take some nap I'll be wake up at maybe 3 or 4 pm lah so jumpa jumpa jumpa bila aku dah bangun lagi Okay, bye so guys aku baru settle record video podcast dan aku harap ada orang kata ada sambutan lah harap-harap ni lah Subscribe aku baru 1.7k struggle hari-hari buat konten tak ada siapa nak tengok itu memang biasa untuk bagi orang-orang baru nak mula macam aku even though aku dah bertahun dah cuma baru 2 tahun ni baru aku aktif betul-betul tapi cuma tak ada rezeki lagi insyaallah rezeki ada di mana-mana insyaallah doakan kita lah Okay guys, sekarang aku dah sampai ke rumah. So now is uh, 7.31 and aku nak solat maghrib dulu. Dan lepas tu, mungkin aku akan end vlog ni. Ini adalah first time dalam hidup aku, aku buat vlog daripada awal sampai habis. Aku sebelum ni tak pernah buat vlog tu sampai habis. Kalau korang tengok dekat kalau korang perasan dekat video-video aku yang lepas. So aku tak nak cakap panjang sekarang. Aku tak nak cakap panjang sangat sekarang. Kita jumpa lepas maghrib. Okay guys. Sekarang aku dah settle solat maghrib and aku tak tahu nak end vlognya dekat sini ke ataupun aku drag lagi ke depan sebab malam ni aku satu aktiviti iaitu Ah, tengok match antara between JRT dengan Nagoya FC from Japan. So aku kita jumpa nanti. Sekarang pun aku tak ada aktiviti aku nak buat sebab sagi kejap lagi ada uh, online class uh, pendidikan Islam. Nanti aku akan masuk insya-Allah. <laughs> Allah aku akan masuk. So kita jumpa lepas kelas. So yeah. So guys, sekarang sudah sekarang dah 12 13 something. Sudah masuk, dah masuk dah, dah masuk hari baru. So jadi sekarang aku akan end vlog sampai sini saja. And kalau vlog ni okey ke korang like video ni. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Uh, ah yeah. ya, aku Daniel Escape the Hospital. Assalamualaikum. Bye bye. 唉。